دول اللي أثبتوا إن النجاح قرار دول اللي يستحقوا الشكر والتقدير وبإصرارهم بس عرفوا يوصلوا هي دي صورة النجومية هي دي صورة النجاح هي دي صورة مصر اللي كلنا عاوزينها